¿Qué pasa familia? Bienvenidos a un nuevo vídeo de esos que os gustan tanto amigos Os aviso que este vídeo estará lleno de spoilers durante todo el vídeo para la temporada 4 de Fortnite Información clave ha sido publicada antes de que Fortnite la confirme para su próxima temporada Por los americanos si no estás suscrito todavía tienes que suscribirte para no perderte nada de todo lo que está por llegar. Necesitáis estar suscritos a este canal para enteraros de todo lo nuevo que está por llegar a Fortnite. Además es súper importante que estéis suscritos para el gran sorteo. Código MrDeneox en la tienda de Fortnite para apoyar Changos. Si introduces el código MrDeneox en la tienda de Fortnite ahora mismo, estarás ayudando para participar en el sorteo de los 10.000 pavos en Fortnite. Si llegamos a 10.000 personas usando el código Mister de Neox en la tienda de Fortnite, regalaremos 10.000 pavos en Fortnite. Un pavo por cada persona apoyando el código. Si llegamos a 100.000 personas, imaginaros cuántos pavos serían. Pero no llegar, hermanos. No quiero morir pobre. Si llegamos a 20.000 personas, estaremos regalando 10 pases de batalla y 10.000 pavos en Fortnite. ¿A qué esperas para introducir el mejor código de todos? Además es el más gratis de todos y... ¡Ey! ¡Buena tula, crack! ¿What? Como bien todos sabéis, Fortnite ha filtrado diferentes teasers para la siguiente temporada. El primero de los teasers que se mostró empezó con la letra N. No escuchen a partir de ahora si no quieren spoilers de la siguiente temporada. Estaremos mostrando nuevos datos e información ahora mismo. La siguiente letra que se filtró ha sido la letra E, donde aparece Jonesy con una escopeta al lado de la skin del cuervo, y encima de ellos aparece Thor. Todo esto seguido de la letra X, donde al parecer Thor ha golpeado a Jonesy no se sabe realmente por qué, pero Thor ha golpeado a Jonesy, se ve claramente. No se sabe bien por qué, pero lo ha golpeado claramente. Sin saber el porqué ni el motivos, ahí tenemos la imagen clara que nos muestra que Thor está abusando de Jonesy. <laughs> LOL, pobre, pobrecito. Al parecer, al unir los tres teasers, nos sale una palabra. La palabra es Nex, donde en americano significa el Nexus. Aquí también conocemos al Nexus como el punto cero. Nexo es sinónimo de punto cero. Hablaremos sobre Tabor Hill también, de nuevo, ya que lo respeto mucho por todas sus filtraciones. Al parecer tiene un familiar trabajando en Epic Games que le aporta cierta información privilegiada que puede filtrar. Entonces, es creíble porque siempre acierta antes de que suceda algo en el juego. Tiene la información de todo, todo lo que estará sucediendo próximamente, en la próxima temporada, etcétera. Al parecer la temporada 4 será la temporada más increíble que hemos visto jamás dentro del juego según Tabor Hill. Finalmente, Tabor ha confesado que la gran grieta que se ha formado en el cielo, en el cielo de Fortnite, es la causa de Thor y Galactus, por lo que está relacionado directamente con el evento de los superhéroes que estará por llegar pronto al juego. Así que en la cinemática de la temporada 4 de Fortnite, veremos a Thor y quizás también a Galactus salir de esa gran grieta en el cielo. Algo que se está empezando a rumorear es que realmente veremos un gran combate galáctico de nuevo en el juego de Fortnite, donde Thor versus Galactus lucharán por un propósito y veremos el combate, quizás en la cinemática o quizás en un nuevo evento. Ahora sí, nuevas páginas del cómic han sido descubiertas. No hay tiempo. Tengo que advertirles antes de que llegue. Debo... Avisarles. La isla cerca de cero. Puede sentir al momento al rey del trueno que sobrevuela la extraña y vibrante tierra. Por cierto, ahora ya sabemos que los movimientos y temblores de la isla suceden por Thor. Algo lo atrae intenta desesperado que sus hechizos surtan efecto, superar el poder cósmico y la fuerza de Odín que corre por sus venas de dios. Ni él ni sus cuervos, Hugin y Munin, conocen el significado de la magia, pero al buscar las respuestas, en este extraño lugar encuentran algo más. Vida. Saludos, desconocida. No voy a hacerte daño. Soy Thor, rey de Asgard. Vengo en son de paz. ¿Me explicarías qué es este lugar? ¿Dónde... dónde estoy? No, otra vez no. No voy a hacerte nada. Acabo de llegar. <laughs> Thor ha venido para ayudar a la isla. Y parece ser que les cuesta entender al principio que es así. No viene para hacernos daño, el que viene con malas intenciones es Galactus. Hay que enfrentarle. Pronto tendremos noticias nuevas y nuevas páginas. ¿Quieres verlas antes que nadie? Recuerda suscribirte al canal y apoyar con el código Mister Deja un buen like en el video si quieres seguir el cómic en el canal y todas las novedades. Nos vemos en el siguiente vídeo, cracks. Un beso y un abrazo a todos. ¡Chao!